Karibu katika mapishi na Sam Tiger Shot. Leo nimewaletea majani ya maboga, peanut butter, vitunguu pamoja na chumvi. Twende pamoja tukapike mboga yetu. Mboga yako ikatakata kwa uzuri, hakikisha unaiosha tena kwa uzuri zaidi. Ukishaiosha, chukua sefuria yako iweke jikoni na maji kiasi. Chukua mboga yako iweke ichemke kwa uzuri zaidi. Ikishachemka, ipua, chuja maji uliyochemshia. Baada ya hapo, chukua sufuria nyingine au endelea kutumia ile ile uliyochemshia lakini mimi nitatumia sufuria nyingine. Nitachukua mafuta yangu nitaweka kiasi, kwa sababu baadaye nitaweka peanut butter. Nitachukua vitungu vyangu nitaviweka viive kidogo sana. Vikiishaiva nitachukua mboga yangu nitaiweka nitachukua chumvi kiasi, nitaiweka. Baada ya hapo, nitachukua peanut butter, nitaiweka. Naam, sasa nitachukua maji yangu yale ambayo nilichemshia mwanzo, nitaweka kiasi ili niweze kuchanganya vizuri na mboga yangu pamoja na peanut butter. Sasa ndaacha karanga zangu au peanut butter iive kwa uzuri ndani ya dakika tano na mboga yangu itakuwa ipo tayari. Twende pamoja. Hii ni Samtaia short na mapishi yake. Mm. Wow, wow, wow, wow, wow. Inanukia huzuri. Mm.